i'm not here to मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है पता चलता है सबकी जिंदगी की परवाह है और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ का सम्मान का मजा उसे आता है फिर आ गए अबे तो। भाई अब कहाँ हो आप जानते हैं मैं आप उधर क्या कर रहे हैं भाई इधर मामला ठंडा हो रहा है जल्दी वापस आने का करो भाई थोड़ा टाइम दे कितना टाइम भाव एक महीना एक महीना तुम जानते हो इधर सर पर ही है अब जितना लगेगा उतना लगेगा ना लौटेगा अभी मैं इधर से मुटेगा तो एक महीना लगेगा तेरे सर पे गिरने के लिए तक नहीं आए फिर भी तेरे शहर में मेरा क्रेज बेबी रंग पक्के और दिल साफ I am belong to village baby supplies. How did you get supplies? I got supplies. Watch out. Danger ahead! Marked a location. Got supplies on me! I am Danger ahead! Form up on me! On me. Watch out! Watch out! Got supplies on me. Mark the location. On my way. अब ये पूर्ण डैमेज है डोन द हेड बस रहा है भाई अरे आ Danger ahead. I got supplies. I'm going to go पाहिजे तो एक नहीं तो एक नाही तर दोनच बंदे फक्त आपण तो मेरी मैं कर मत पंद्रह लोगों का है दडपण नाही तो घातली अन्नाचं करे और भाई आकाशित माझ्या की भवनी खाली तो रस्त्यावर पडतोय Watch out! Kilometre direct head ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಏ ಮಿನಾನ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ नहीं एक डेंजर अहेड का गन आई अरे का उतर का भाई watch out Watch out! भाई कुठं आहे काय माहित नाही अंदा पण फायर माझं घेतो का Marked a location. कुठल्या डेंजर अहेड इकडलं त्या अंगावर जायचं का डायरेक्ट Marked a location. Marked a location. फ्लर है बसत नसतो भाई बसवा लागतो माझा किल नाही रे भेटला पण मला इकडला कार 98 लोग आता दिसी यार अरे इकडला माझा किल चोरला तो काय काय भेटायला नाही मार भाई बंदेज बंदेज ताए ताए ताए हारते हैं गाड़ी गिरनी <laughs> गाड़ी गिरनी बस गाड़ी ते लुटून गेले चल तिकडेच लुटून गेले ते मला फाईट त्यामध्ये आजारी काम बघा उठलं बेकरी फाईट फाईट जाम घेतली मी पाटणं पण आपल्याला पळा पळा पळा त्या घरात चला Marked a location. ए भाई मला स्नायपरने फटका दिला रे भाई वन आली बघली बघली पण आली बरं का आता पाहिजे का स्नायपर एक एम पाहिजे रज झाला रज झाला आपल्यावर मेला मेला भाई भाई भाई भाई मी गेलो मी गेलो पाऊस Buradan. Daha böyle. Hatta emil attım abi. Marked a location. I'm so glad I did. Someone has been here. Impressive. Impressive. Danger ahead. Danger ahead. Someone has been Someone here. Has been here. की तो Watch out! Help! तीन नंबर आ बचाओ अरे उठा ना फौजी को आ रहे भाई वो रश कर रहे तीन अरे भी टाइम लगेगा इधर से आएगा मैं मार location. Danger ahead! Marked a location. Danger ahead! Danger ahead! भेटले ते पण मी पण नॉक केलते पाहिजे मला किल भेटले लेम्बो लेम्बो पीछे लेम्बो एक और एक एचपी है जिससे मारो मार दिया भाई अरे वो यार बच कैसे गया मेरा रीलोडिंग पे आ गया एक एचपी था वो अब इधर से पूछ आया भाई फौज अरे अरे उठा फौजी को कैप्टन तो कैप्टन गया कैप्टन का कैप्टन गया वो खचा ग्रेनेड पकड़े पकड़े ग्रेनेड ओके पकड़ चल के जल्दी आ गया अरे बहुत भाई पकड़ वजन पिक करूंगा क्लिक पेपर चाले पैसा लगा दे मेरे को ओके पन कर पकड़ तो अरे blok अरे अरे भाई मला सांगा ना कॉल देना डेंजर अहेड चल चल, चल। Watch out! Watch out! Danger ahead! Danger ahead! दो है दो है एक नहीं भाई लास्ट टाइम मोमोदी मिलेगा इकड़ा बगना ना फौजी फौजी हे बघ ना का आहे मध्ये पैसे घा वाटलं तो भाई फॉलोवर बघू ते काय फ्री फायर मध्य आले ఓకే ఇప్పుడు చెప్పి మారు సలే బోట్ బోట్ अरे अरे भाई भाई एक पाए जा रहे पाहिजे बघून तर बाई galak aja. घ्यायला पाहिजे बघायला उसको Mark the location. That's pretty. Ah, अरे नौ कुछ कुछ कुछ मार दो दो ही बच्चे हैं वॉच आउट दो भाई दो नंबर अरे आराम से लास्ट है लास्ट आराम से